Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e hoje eu vou ensinar como carregar uma imagem externa da internet para dentro do nosso jogo. Vamos criar uma, uma cena normal. Adicionar um texture frame para nós termos onde exibir. Eu vou adicionar também o HTTP request. Esse node vai fazer o carregamento da imagem estando ela na internet ou no HD do usuário. Logicamente nós vamos precisar criar um script salvar a cena com o script criado, vou vir no HTTP request e vou conectar esse evento aqui, request completed, que é quando a requisição terminou de ser carregada. No caso, vai ser a nossa imagem. Vou apontar para o main nós vamos escolher uma função qualquer para iniciar a carga da imagem. Eu vou fazer isso aqui na função inicial do, do jogo. Criar uma referência. E vou setar nosso objeto HTTP request pelo código mesmo. Vou setar para ele usar threads para deixar a carga suave sem comprometer o andamento do jogo. Essa função setDownloadFile é a que é importante para nós ela vai apontar aonde os dados que forem carregados na requisição devem ser salvos. No caso, vou usar a nossa pasta de usuário, onde o Godot salva normalmente os dados, e vou dar um nome qualquer para a imagem. Eu já sei que é uma imagem JPG, E agora nós vamos pegar nosso objetivo aqui. Eu vou escolher essa imagem. Pego o endereço dela. E a carga começa assim. Pego aquele objeto, HTTP request, e o método é request. Request é porque ele vai fazer uma requisição ao servidor onde está hospedada a imagem, que no caso é essa daqui. Quando a, ah, o servidor retornar a nossa requisição, ele vai acionar essa função aqui. colocar aqui para debug. Headers são o cabeçalho que o servidor vai enviar para a gente. Então, select aqui, F5 de novo. Na saída vocês veem que ele colocou as informações que vieram nesse header aqui. Que são informações que o servidor retorna. Além disso, ele também enviou a nossa imagem e ela foi salva nesse endereço. Vamos à nossa pasta de usuário. E aqui está ela com aquele nome temporário que nós usamos. Sabendo que ela está aqui, vou dar um debug aqui no Result. Se ele for ok, e se o response code for igual a este número que temos aqui, Então eu posso carregar a imagem. Para carregar a imagem, primeiro vou usar o objeto loaded, vai ser do tipo image to story E esse tem o método load. E vou apontar esse mesmo arquivo temporário aqui. Novamente vocês vão fazer desta forma para ficar uma coisa mais manuseável. Uma vez usando uma constante, eu só preciso alterar uma vez só, caso tenha que alterar o nome do arquivo. Uma vez que eu carreguei para dentro do loaded o arquivo de imagem, eu posso setar aquela textura no nosso texture frame com ela. E aqui está um método bem simples para vocês carregarem imagens para dentro do seu jogo. É isso e até a próxima.